Elka Pictures-ը ներկայացնում է Գերգիր նոր վիդեոհաղորդաշարը։ Դիտեք մեր Անդրանիկ թողարկումը Էրգիր Մուշը սեպտեմբերի 1-ին ժամը 21-ին Elka Pictures պաշտոնական YouTube-յան ալիքում։